السلام علیکم فرینڈز تو آج آیا ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے تو فرینڈز اگر آپ نے احساس پروگرام میں اپلائی کیا ہے تو آج دن ہے پیسے حاصل کرنے کا فرینڈ جیسے کہ کل گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ آج نائن ڈیٹ کو نائن اپریل کو پیسے اناؤنس کیے جائیں گے منی اناؤنس کیا جائے گا تو فرینڈ جنہوں نے میسج کیا ہے اور ابھی تک جن کو میسج ملا ہے کہ آپ جا کے اپنے جیس کیش شاپ یا ایزی پیسہ شاپ سے جا کر پیسے حاصل کر لیں تو کیسے حاصل کرنے ہیں آج میں آپ کو فل ڈیٹیل بتاؤں گا تو فرینڈ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اینڈ بیل کے آئکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو ایسی نیو ویڈیوز ملتی رہے تو فرینڈ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کو میسج مل چکا ہے کہ آپ جا کر اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ ایزی پیسہ شاپ یا جیس کے شاپ سے جا کر اپنے پیسے حاصل کر لیں تو اس کے لیے طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ آپ نے I D card number message میں لکھ دینا ہے اور اس کو ٹو ون سیون نائن پر سینڈ کر دینا ہے مطلب اکیس اناسی پر اپنے آئی ڈی کارڈ نمبر کو سینڈ کر دینا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے کہاں سے اور کس شاپ سے اپنے پیسے حاصل کرنے ہیں فرینڈز یاد رکھیے کہ کچھ باتیں میں آپ کو احتیاط کے طور پر بتا رہا ہوں اگر آپ کو اکاسی اکہتر کے علاوہ کسی بھی نمبر سے میسج آتا ہے کہ آپ کے پیسے آ چکے ہیں یا آپ اپنا ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر بیچ دیں یا آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بیچ دیں تو یہ سارے فراڈ ہے فرینڈس یاد رکھیے گا یہ سارے فراڈز ہیں یہ آپ کا ڈیٹا ہیک کر کے خود اپلائی کرتے ہیں اور آپ کا جو پیسے آئیں گے وہ یہ لوگ لے لیں گے تو فرینڈس احتیاط کیجئے کسی اور کو اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا نمبر یا پاسورڈ نہیں بتانا کسی کو تو فرینڈس آپ کو اکاسی اکہتر سے ہی میسج آئے گا اکیس اس کے بعد آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اکیس اناسی پہ مطلب ٹو ون سیون نائن پر سینڈ کر دینا ہے وہاں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کون سے شاپ سے آپ نے اپنا بیلنس حاصل کرنا ہے تو فرینڈز بیلنس کی اناؤنسمنٹ آج ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آج ہر کسی کو پیسے ملیں گے تو فرینڈس اپنے موبائل پہ غور کیجئے گا میسج دیکھتے رہیے گا تو فرینڈز آج کی تھی یہ ہماری انفارمیٹیو چھوٹی سی ویڈیو تو فرینڈز یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چلیے فرینڈز ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ